ازاي؟ انا ما بكرهكيش والله ما بكرهك يعني لو بكرهك يعني مهتم بيكي فيه اهتمام وانا مش مهتم بيكي عشان ابقى صريح شوفي لك محامي تاني يكون بيفهم انا استكفيت